Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Time is what we want most and what we use worst. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan yang paling buruk kita gunakan. Better 3 hours too soon than a minute too late. Lebih baik 3 jam terlalu cepat daripada terlambat 1 menit. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berfikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berfikir untuk mengubah dirinya sendiri. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, itu berasal dari tindakanmu sendiri. Be the change that you wish to see in the world. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut untuk menyerah demi kebaikan. Take the risk or lose the chance ambil risiko atau kehilangan kesempatan. Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang. Our greatest pride is not never fail, but bounce back every time. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. be the man who would birth everyone laughing happily, but only you yourself were crying, and the death of all the sad cry, but only you yourself smiling. Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.